السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کو گریپ آف اسلام یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا ویلکم اب اسی چینل پر ہم لرننگ عربک لینگویج کورس کا آغاز کر رہے ہیں ایک سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس میں عربک لینگویج بول چال اسپیکنگ سکھائی جائے گی یہ کورس نہ صرف عربی سیکھنے والوں کے لیے بینیفیشیل ہے فائدہ مند ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو انگلش سیکھنا چاہتے ہیں انگلش بول چال سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ کورس فائدے سے خالی نہیں ہے کیونکہ ہم اس کورس کے اندر عربک سیکھیں گے لیکن انگلش کیپشنز کے ساتھ ساتھ میں انگلش کی ٹرانسلیشن بھی کروائی جائے گی بلا تاخیر ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں بجائے اس کے کہ میں خود اپنی اس کورس کا تعارف کروائیں ہم تعارف ہی اسٹارٹ کر دیتے ہیں اسی تعارف کے اندر ہماری اس کورس کا تعارف بھی ہو جائے گا عربی کے اندر تعارف کس طرح کروایا جاتا ہے انٹروڈکشن کس طرح کروایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں التحیت و تعارف اس کی ابتدا ہوتی ہے السلام علیکم سے السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو اور جواب و علیکم السلام اور تم پر بھی سلامتی ہو انگلش میں سے کہتے ہیں پس بی وت یو اور جواب میں peace be with you too جب مسلمان آپ اس میں ملتے ہیں تو وہ مرحبا بھی کہتے ہیں عربک میں مرحبا اسے ہم انگلش میں کہہ لیں ہائے اور جواب میں اہلن و سہلن یا اکیلا اہلن بھی استعمال کرتے ہیں اسی طرح صبح بخیر کے لیے صباح الخیری گڈ مارننگ انگلش میں اور شام بخیر کے لیے مسا الخیری اور مسا النوری کے الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں اس کا مطلب ہے گڈ ایوننگ اس کے بعد حال چال پوچھا جاتا ہے اس کے لیے کیفہ حالوکا یہ مین کے لیے مذکر کے لیے مرد کے لیے اور کیفہ حالوکی یہ عورت کے لیے وہ مین کے لیے کہ آپ کیسے ہیں انگلش میں ہاؤ آر یو اور جواب میں انا بخیرین انا بخیر میں خیریت سے ہوں میں ٹھیک ہوں تو مرد جواب دے یا اور جواب دے وہ آنا بخیر کے ساتھ ہی رپلائی کرے گا یا کرے گی اور انگلش میں کہتے ہیں I am good I am fine I am fine تھوڑا پرانا ہو گیا ہے تو اب زیادہ تر آئی ایم گڈ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد نام پوچھا جاتا ہے جیسے مسمکہ ما اس کو مسمکہ پڑھا جاتا ہے مسمکہ مرد سے پوچھا جائے تو مسمو کا اور عورت سے پوچھا جائے تو مسمو کی واٹ از یور نیم تو جو میں انا عامر یا اسمی عامر میں عامر ہوں یا میرا نام عامر ہے مائی از عامر یا انگلش میں کہیں آئی ایم عامر خدا حافظ کہنے کے لیے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور انگلش میں گڈ بائے اور جواباً مع السلامہ مع السلامہ کا مطلب گڈ بائی اللقائی پھر ملیں گے انگلش میں سیجو اور مع السلامہ کی جگہ خدا حافظ کی جگہ گڈ بائی کی جگہ ان کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے گڈ بائی اور جواب میں مع السلامہ سیجو اور اس کے ساتھ ایک اور اضافہ بھی کیا جاتا ہے مع الى اللقاء قریباً پھر ملیں گے دوبارہ جلد ہی ملیں گے سی یو سون پہلے سبق کا اختتام ہوا پھر ملیں گے السلامہ سلامہ الى اللقاء قریباً السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ